नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई दुईवटा टुल एउटा स्लिप टुल र एउटा स्लाइड टुलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेवाला छु सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ तपाईँको स्क्रिनमा देख्नुभएको दुईवटा टुल छ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले स्लाइड टुलको बारेमा चाहिँ जानौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरू स्लिप टुलको बारेमा जान्नेछौँ सो फर्स्टमा आउँछ स्लाइड टुल स्लाइड टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै क्लिपलाई चाहिँ पछाडिको क्लिपबाट यसरी काट्ने काम गर्छ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको क्लिपले अगाडिको क्लिपलाई यसरी काटेर अगाडितिर यसरी लिएर आएको छ सो यसले चाहिँ सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पछाडिको क्लिप अथवा कुनै पनि क्लिपलाई चाहिँ यसरी स्लाइड गरेर कट गर्न सक्नुहुन्छ सो यो टुल चाहिँ म खासै युज गर्दिनँ तर तपाईँले यो टुलको बारेमा चाहिँ जान्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाएको छु अनि हामीले कुरा गरेका थियौँ यो क्लिपमा चाहिँ ट्रायङ्गलको बारेमा ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ के हो जुन चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्रायङ्गलले चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्टलाई जमाउँदछ तपाईँको स्क्रिनमा यदि ट्रायङ्गल छैन भने तपाईँले यसरी इन्डिङसम्म लिएर जानुभयो भने यसरी ट्रायङ्गल चाहिँ आउने गर्छ तपाईँको स्क्रिनमा इन्डिङ छैन र तपाईँलाई इन्डिङ चाहिँ इन्डिङ पोइन्टसम्म चाहिँ लिएर आउनु छ भने तपाईँले चाहिँ यो स्लिप टु चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ क्लिप सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ तपाईँले इन्डिङ पोइन्टमा यसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ इन्डिङ पोइन्टमा अथवा तपाईँले स्टार्टिङ पोइन्टमा नि लिएर जान सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईँलाई चाहिँ यो कुराहरू कन्फ्युजन लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ रिपिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ यो टुल युज गर्नु यदि मन लाग्छ भने तपाईँले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye